замана шу башкарым кашны гун телендерен ирень кажын чарын мазыр чечек пек хитреленен Уруначке туслы халық чаваш семде вырасем хам жутпа эбі шутладыр пить матурышке чавашсем шу башкар шап шурахуа жүгірать мана Шубашкар Чанчаваш хулы Шубашкар Еспирни малалы Саванзайы пуранады Шакилемле хулара Шавын ба еп мұқтанадып қамырын шуршу башкарба сені шуле варам пулдар савындардар халыға шавнамай пурде калат бір чиз Шу башкар Вол играть мана Шу башкар Чанча Madagascar Чанчаваш хули Шубашкар